normalmente uno abre reuniones a las 8 y media, 9 de la mañana, y hoy en un proceso de innovación profunda e institucional abrimos la reunión a las 9 de la noche. Eh, yo quiero charlar un ratito con ustedes, no largamente porque este, encima la escenografía hace que estén ya sentados listos para, para cenar, pero sí déjenme aprovechar las circunstancias de que más de 250 de estén hoy presente como para que podamos intercambiar algunas ideas, intercambiar algunos conceptos. Lo, primero que yo quería hacer es, este, y aposta de una discusión conmigo mismo, si, si sonaba muy demagógico, era agradecerles el trabajo que ustedes hacen a lo largo de todos los días, todos los años, y veo algunas caras a lo largo de muchos años. Y digo esto porque lo que quiero conversar con ustedes es sobre el valor de los roles de la administración en sistemas de alta complejidad como es el INTA supongo La sociedad argentina le ha solicitado a INTA hace ya casi 57 años que se dedique a trabajar en procesos de investigación, de extensión y de transferencia como documento. Claramente hacia afuera uno puede imaginarse que dicta tiene reconocimiento, sí, porque ingeniero, porque veterinario, porque no sé quién, este, sí, lo conocemos. En realidad, en realidad, cada uno de ellos es capaz de recibir ese tipo de comentarios elogiosos sobre la responsabilidad y la función institucional, porque figuran ustedes atrás de eso. Y lo digo desde una experiencia personal de alguien que ya ha transcurrido bastantes años y si soy operativo pido disculpas, pero digamos, yo entré en el año 74 al INTA, estoy en 39 años y pico, y he pasado por toda una serie este, de trabajos en donde claramente fui producto del soporte y del trabajo de cada uno aparecen dos elementos de valor diferencial respecto a un empleado administrativo de una empresa, por decirlo de alguna manera. Primero porque este, son parte de un sistema de administración de una organización de ciencia y técnica. No hay muchas en el país. Dos, tres, cuatro. No más Y segundo porque son parte de un sistema de administración del Estado, lo cual les da a ustedes una doble responsabilidad que es la de trabajar con fondos y administrar los fondos, con los fondos en términos de recursos que son públicos, con lo cual aparece otro componente que enriquece, pero a su vez le da mayor compromiso al trabajo de cada uno de ustedes. Así que con estos elementos yo quería conversar algunas cuestiones sobre el INTA que se ha ido construyendo y el INTA del cual seguramente muchos de ustedes van a ser parte como proceso de construcción hacia el futuro. Así como empezamos este, valorizando los procesos de investigación y de extensión, hoy en realidad estamos pensando, estamos trabajando en este momento para construir un INCA que tenga capacidad de adecuarse al futuro que uno imagina de nuestro país. Y digo, este, hablemos con, con suficiente orgullo de decir que somos una institución del sistema de ciencia técnica, del sistema de innovación agropecuaria en un país donde hoy el eje del agropecuario es fundamental para el proceso de desarrollo y transformación de nuestro país. Seguramente, eh, bueno, eh, ustedes, muchos de ustedes seguramente saben que no estamos hablando de volver a recrear el modelo que posicionó a la Argentina como el granero del mundo, sino que en realidad estamos hablando de un modelo que nos posicione también en el mundo, pero como proveedor de alimentos y no de materias primas hablando de un modelo que claramente genere procesos de transformación y de desarrollo en nuestras comunidades. Hemos hecho cambios en el sistema de planificación. Como hablábamos hoy con algunos directores, hay que seguir este, trabajando por esto. Algunos melones se seguirán acomodando a medida que eh, el, el camión anda. Pero el sistema de planificación que le permite a INTA empezar a visualizar la realidad sobre la cual tiene que actuar necesariamente hoy se produce el proceso de transformación mejorando el desarrollo tecnológico. No necesariamente. Hoy se producen cambios sustanciales incorporando procesos de transformación, aplicando las ciencias sociales, la organización, la organización de los productores, la organización institucional, la innovación, la dinámica, la economía. Todo esto hace a proceso de transformación de los lugares donde seguramente ustedes están inmersos. Ya hay alguna experiencia institucional que nos indica que aumentar los rendimientos no significa mejorar la situación de la gente. En donde los lugares del, proceso proceso agropecuario, el meollo duro de la cuestión, en la comercialización del producto, aumentar los rendimientos puede ser una salvavidas de plomo para el producto Con lo cual, lo que estamos sugiriendo, lo que estamos diciendo, no, no sugiriendo, diciendo claramente que lo que tenemos que hacer es aprender a mirar la realidad y empezar a transformar esa realidad no debiera haber más proyectos en el INTA que claramente no conduzcan a mejorar la calidad de vida y el bienestar del productor, de su familia y de toda la sociedad. Muchos de ustedes trabajan hoy en sistemas de administración de algunos institutos y de algunas estaciones experimentales que ya transitan el camino de ser capaces de generar productos, resultados, logros, productos concretos que no tienen Eh, de, producción de un biocida para el dengue, para combatir el dengue. Y esto no tiene nada que ver con una cuestión directa en lo agropecuario. Hoy se están produciendo modificaciones en, los trabajos este, de metabolismo de vacas en su ingesta para generar Sin entrar en detalles técnicos, básicamente lo que se trata es de buscar un producto que reemplace la leche materna y solucione el problema de los chicos que por X razones cuando nacen no tienen acceso a la leche materna. Entonces tampoco tiene que ver con la cuestión directamente de la En todo caso lo tienen si quieren mirarlo por el principio de la cadena porque está la vaca. Pero en el fondo el producto final de lo que estamos haciendo, aplicando conocimiento, es eso. El otro día yo estaba programa que se llama Becara, Bec.ar, y que acaba de enviar al exterior aproximadamente unos 230 jóvenes, de los cuales 70 provienen de la actividad privada, investigadores de la actividad privada, y 30% de la actividad pública. Y eligieron dos instituciones, que es la Comisión Nacional de, Estudios... ¿Cómo se llama la No la, una de asuntos espaciales, la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales y al INTA. Y ahí fuimos a presentar con qué ellos se podrían encontrar a la vuelta como para tener un proceso de realización directo en este, trabajo de investigación o de transferencia de desarrollo tecnológico. Y voy quiero comentar una anécdota que comentó En cambio hoy, ¿para qué estaba él? ¿Para qué estaba la institución? En cambio hoy la gente tiene mucho más incorporado que las sociedades van a tener un camino mucho más venturoso si claramente asocian el